Алякбар Палуан ағамыз алдарыңызда қадырмен ағайын. Кәр көкі. Анан мына құрметті той жер қауым, бүгін мына Нұрбатыр досымыз, екеуміз көкбатыр бір екен жауып бастадық. Бұл кейін қызметке айналып кетті дағын, бұл сояқ оңайда болды да болды қандай болды. Сояқ оңайда болды. Құда қаласа мына елді жиып, мүлтіп болсын. Аруақ сыйдаған жігіттердің алды ашып қалады деген құда қаласа алдың ашық болсын ниеті қабыл болсын той тоқыласын той аман-есен тарқай берсін рахмет иншалла мен болсын міне бақдәулет шабандоз көтеріп жатыр ағайын шағалалы шардара қаласының тумасы нұржан ағамыздың баласы бақдәулет шабандозға тиді ағайын исабек қажы ақсақалдың қара көзі кешегі көзден кетсе де көңілден кетпеген исабек қажы ақсақалдың байғасқа есімді атыменен бақдәулет шабандоз басымбет ағай шини мұхтар ағама беріңіздер микрофон Мен ел ағасы оспан палуан ағамыз болса міне орта азияға белгілі келіңіз ассалаумағалейкум нұрман ағам тарқұлы қалайсыздар той құтты болсын мына көп жыл той аман есен тарқай берсін ниеттер ауыл мұраттар асыл болсын осы той бәрінде жұғысты болсын рахмет міне иншалла әумин болсын бақыт палуан аға келіңіз міне ардагер ұстаз шабандоз ағаларымызды той төріне шақырып жатырмыз елдің еркелері қадірмен ағайын о азияға белгілі бақыт балуан ағамыз қадірмен ағайын көке келіңіз төменгі мереке шырайлы шымкент қаласынан келген көзден кетсе де көңілден кетпеген қара көзсе исабек қажы ақсақалдың бақторы есімді сәйгүлігіменен ерсұлтан бақытжан бауырларымыздың баптауындағы сәйгүлік баруын өзбекстан қазақстанға белгілі Аякбар Палуан ағамыздың інісі атақты Дәурен Жамандос тастады қадірменді дағайымыр.